Vielen Dank, Salman, für deine Nominierung. Ich denke, Wasser ist nicht dazu da, verschwendet zu werden. Aber es ist aber richtig, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Deswegen spende ich 150 Euro an eine soziale Organisation eurer Wahl. Postet bis zum 31. August hier den Namen eurer sozialen Organisation oder liked einen Namen. Die Organisation mit den meisten Likes erhält die 150 Euro von mir. Ich nominiere Markus Trübelmann, Dirk Lamm und meine Brüder Fabian und Oliver Koch. Ihr habt 24 Stunden Zeit, enttäuscht mich nicht.